ألديهم جد في صفوفهم أيضا؟ كلا فهناك فتاة هوائية واحدة وهي موجودة معنا أما جت المعادية تلك فهي مزيفة هل سبايك هنا؟ هنا هنا عدو في بي لا توجد شحنات أعيد تلقيم الفلوس آخر لاعب باق وداعا حتى مع الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة هل يمكن لأحدكم تذكروا ذلك توجد لا توجد شحنات سقطت ال Spike في B. ظلال متحركة ال Spike بحول آخر لاعب باق هل أنت مستعد لبعض العروض الضوئية يا رجل؟ حول سبايك رصد عدو في اي ركز ايه ده plant ال Spike في اي جاست بلان جاست بلان يوروب is uh, covering you. تبقت 30 ثانية آخر لاعب باق تبقى عدو واحد أسلب البصر ال Spike بحول لا توجد شحنات تبقت عشر ثوان أحتاج أكثر مما يفعل فينيكس المعادي راقبوني وحسب السوين بي فاز سقط عدو مات العدو That's all we need. وهم يشعرون باليأس والفزع ال Spike هنا ال Spike هنا A, Sage, go A. They go A. There's Omen also, also, Omen also Putin. يزرعوا والسبايك اي ام بي اي ام بي فينيش بلانك بلانك تبقت 30 ثانية تبقى عدو واحد نصيبهم من المتعة والآن دوري هنا هنا أعيد التلقيم just on the left, left, left, left, Viper, left, left, left. Can you say? تبقت ثلاثون ثانية يموت حلفائي تبقى عدو واحد heal me؟ هنا سيج سيج هيل سيج سيج سيج هيل تبقى عدو واحد يستطيعون حتى إدراك معنى الألم الحقيقي انتهى المزاح سأقضي عليك خرج الروبوت المتفجر سقطت السبايك في بي إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ سبايك لدينا سقطت ال Spike في B. ال Spike بحوزتي لا تبقى عدو واحد فلنبدأ الآن الحاجز سقط واحد تبقى عدو واحد أعيد تلقيم انتهت مهمتنا هنا انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم يحتاج أحدكم باجنين ابتعدوا عن طريقي تبقى عدو واحد جولة في الشوط فلننفق الأموال قبل أن نفقدها أحتاج هذا شيئا؟ شكرا هل يحتاج أحد أي شيء؟ سقطت السبايك في A واحد يمكن الذهاب ليس هناك هنا عند إشارتي سقطت السبايك في اي باق واحد منا على الأقل سيكون خلفهم سأدخر آخر لاعب باق سقطت السبايك في منطقة المهاجمين لقد فقدتم قوتكم جهزوا أنفسكم سنقاتل مجددا بقى عدو واحد أسلب البصر تبقى 30 ثانية آخر لاعب باق Why you're saying اي Why you're saying اي سقطت لسبايك بي آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية I have the spike, I have the spike. فقط عشر ثوان تبقى عدو واحد لن يتذكرهم أحد أهناك من يشتري هذه؟ They're going big, go big, go big. هنا. زرعت السبايك. استخدام هذه أعيد التنظيم لا يمكنني استخدام هذه آخر لاعب باق جادا لكم هذا Spike BA. تبقى عدو واحد رصدت ال Spike في A. جدار Sage لف لف لف. تعرقل طريقنا. أعرف ما يجب إنجازه. المزاح سأقضي عليك هناك تبقت ثلاثون ثانية زرعت أتلس بايك واحد ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون işareti. There are Omen window, Omen window. Omen window, be, be careful behind you, Sage, behind you, behind you. تبقى عدو واحد سقطت ال spike في بي تبقت ثلاثون ثانية تبقت عشر ثوانٍ مجرد بشري فحسب هذا جنون كأننا نفعل هذا منذ الأزل أي شاركني أحد؟ أنا فقط في إيه؟ آه. أحدهم في إيه؟ ابتعدوا عن طريقي ظلال متحركة وقعت السبايك في بي نقطة الفوز معركة واحدة تفصلنا عن النصر انتهى المزاح سأقضي عليك حذارني الآن تم نشر الذاكرة لم يحن وقت الراحة لدينا ما نفعله أعيد تلقيم لسبايك أنال من أفضل شخصية لديهم لنقم بالأمر سقطت السبايك في بي رصدت السبايك في بي تبدد السم هناك تبقت ثلاثون ثانية تبقى عدو واحد هيز لو هيز تبقت عشر ثوان سرعت لسبايك آخر لاعب باق المدافع